والله مو خفيفة خيي والله شوف لو خفيفة ما احنا هني بالفنطاس بالعماير آه شيء لا تشوف العمارة اختفت اختفت انا قاعد قاعد احترق قاعد اتحرك يمين يسار نفس الساعة والناس شوف الناس اللي قالوا كلهم مو مصدقين مو مصدقين اللي حاصل شوف تقول لي هزه خفيفه ما ادري يمكن في بيوت عندك عادي بس بالقنطاس العماير لا شيء مو طبيعي هذا بيان للإمام المهدي منتظر الناصر محمد اليماني يتلوه على مسامعكم أحد أنصاره إلى الله والبيان بعنوان سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الإمام ناصر محمد اليماني كتب في واحد واحد ألف وأربعمائة وواحد وثلاثين هجرية الموافق 18 12 2009 ميلادية الساعة العاشرة العاشرة و36 مساء المقصود من معنى سنستدرجهم في قول الله تعالى الجواب على السائل عن بيان قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم عليكم أخي السائل إنما الاستدراج هو المكر المضاد من رب العالمين تصديقا لقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم وهذه الآية هي بشكل عام للمكذبين بآيات الله فيهلكهم الله كيف يشاء وبأي سبب يشاء تصديقا لقول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم سبب هلاكهم لأنهم أمنوا مكر الله وقالوا وما نحن بمعذبين وقال الله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم وليس مكر الله حصريا في كوكب العذاب أن يمطر عليهم بحجارة من نار فإن يشأ يهلكهم بزلزال من قبل ذلك فتخر عليهم حجارة هي أقرب من كوكب العذاب وهي بنيانهم الذي بنوه بأيديهم وقال الله تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم وهو البيان لقول الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق الله العظيم انظر لقول الله تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم إذا البيان الحق لقول الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون صدق الله العظيم تجده في قول الله تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم فكيف يأمن مكر الله المعرضون عن التصديق والاتباع لآيات الكتاب العظيم فكيف يأمن مكر الله المعرضون التصديق والاتباع لآيات الكتاب العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني